Selamat malam, selamat pagi semuanya Sekarang jam 2.10 dan kita berdua mau ke Kediri Sepi banget stasiunnya Kita lihat nih hmm. Sampai ngetem tuh keretanya Si ngantuk 6 jam perjalanan Aduh, ini yang beli tiket nih milih aja jam segini toh ya gak usah kita review ya keretanya ya <laughs> ekonomi lah gitu-gitu aja udah dan nanti kita sampai ke, ke diri kita cek makanannya kita cek apalah yang kira-kira bisa di review yang unik-unik yang gak ada di Jogja oke okay? see you dah Aduh. Ke Majaroto Indah. Ya. soto soto tamanan soto khas pediri beda dari yang lain ayo berangkat Devi belakang tuh ayam ayam ayam cabenya tidak di tapi masih tidak digerus tapi masih utuh nanti digerus sendiri di piring cara makannya beda hmm sotonya bening tuh warnanya putih ini dia baru makan lihat sini dong ini hmm, ini ayamnya ini uritan eh ya, uritan ini cara, cara makannya gini ini sama cabenya cabenya ambil ambil nah begini nih cara makan cabenya beda kayak di Jogja kalau di Kediri contohnya di gitu ini cara cabenya hmm. hmm, hmm. oke okay, saatnya kita makan rasanya kecut tapi enak seger banget Coba diri belum makan soto ini nggak lengkap sama diri bener-bener gak lengkap kayak banget ini sotonya

rasanya gimana yang Priska? Tembus banget. Aku cabai oh. dua doang loh. Cabai lima. Aduh. mantap. Siang-siang kalau sore mau malam tambah jos, tambah jos. dua dua piring soto sama satu uritan sekarang kita waktunya pulang kira-kira habis berapa mari kita lihat yuk habis berapa habis berapa habis berapa soto 2, uritan 1. Kita lihatin menunya ya. Enak, Epo. Eh, tulisan aja nih aduh udah banget Ini mau mau mau direkam gak mau tuh ini juga nih Ya, nih artis aja gak gitu loh nah, apa sih gitu. mendingan tuh kalian di kamera itu aja om iya. artis ini pakai baju apa okay. baju oh, ya, sorry. ada Oh, ya. apa coba takut subscribe subscribe dulu iya, buka dicari iya, ya, apa ya, sport season terbaik untuk Destin dan juga Yogi dari Bapak Dr. Andes ya, Haji Hasugiarto mulai dengan keluarga tercinta dia mulai dengan cucu untuk mempelai bersama keluarga tercinta

kurang kenceng ya perjalanan pulang hari ini sudah sampai stasiun Kediri siap ke Jogja kereta akhir dari perjalanan kita di Kediri kita bakal jalan-jalan lagi suatu hari nanti ke tempat lain kita punya petualangan lagi oke okay? see you di Jogja